言葉は響きです。聞き流し、リスニングと発音の達人になるための英語学習法ストーリー編へようこそ。私はビビです。あなたは多分普段からいろいろなリスニングの音声やビデオを見てきたと思いますが、このビデオはおそらく今まで見たことのないものだと思います。ネイティブ に間違われるほどの発音をするにはどうすればいいのか、これからする説明を聞いてください。説明の後は英語のストーリーを読むので、今はまず発生しやすい口と敏感な耳の準備を整えましょう。まずは首や肩の筋肉を緩めてください。 そう。ちょっと首を動かしてみて。あくびをしてみるのもいいですね。発声をするときに声は喉を通らないといけません。なので喉を支える首の筋肉が緩めればより幅の広い音が出しやすいんです。 This is especially true for a dramatic language like English. 音の幅の広い英語には特にこれが重要です。首や肩のあたりが緩んだら、今度は耳です。実はあなたの耳を鍛えるために、これから読む英語のストーリーをゆっくりすることにしました。 目をつぶって音楽を聴くように準備してください。聴き終わったら次のステップを説明します。Cornell Sanders Kentucky Fried Chicken Once there was an older man who was broke living in a tiny house and owned a beat up car he was living off of $99 Social Security checks. At 65 years of age, he decided things had to change. So he thought about what he had to offer. His friends raved about his chicken recipe. He decided that this was his best shot at making a change. He left Kentucky and traveled to different states to try to sell his recipe. He told restaurant owners that he had a mouth-watering chicken recipe. He offered the recipe to them for free, just asking for a small percentage on the items sold. Sounds like a good deal, right? Unfortunately, not to most of the restaurants. He heard no over a thousand times. Even after all of those rejections, he didn't give up. He believed his chicken recipe was something special. He got rejected a thousand and nine times before he heard his first yes. With that one success, Cornell Hartland Sanders changed the way Americans eat chicken. Kentucky Fried Chicken popularly known as KFC, was born. Remember, never give up and always believe in yourself in spite of rejection. いかがでしたか英語は音楽のように体に染み込んできた感じはしましたか言葉は音楽と同じ。それは 響きです。リラックスした状態で言葉を聞くと体に染み込んであなたの一つ一つの細胞が共鳴していきます。このエクササイズは敏感な耳を鍛える訓練です。実は発音をうまくするにはリスニングを先に上達させなければいけません。 なぜかというと、聞き取れない音は真似できないからです。普段、あなたは普通のスピードで流している英語を聞いてるかもしれません。また、音をちゃんと把握できていないのに、好きな単語が出てきますよね。混乱してしまいますよね。これは、ポップ系の音楽と、ゆっくりしたブルー系の音楽と似ています。 早くなると音の情報が聞き漏れたり、質を落とします。しかし、ゆっくり聞くと音がちゃんと体に染み込みます。今回は普通のスピードで感情を入れて読み上げます。聞きながら止まって発声してみてください。もしまだ音が聞き取れなかったら 前のゆっくりバージョンを聞いて真似してみてください。Cornell Sanders Kentucky Fried Chicken Once there was an old man who was broke, living in a tiny house and owned a beat up car. He was living off of $99 social security checks. At 65 years of age, he decided things had to change so he thought about what he had to offer. His friends raved about his chicken recipe. He decided that this was his best shot at making a change. He left Kentucky and traveled to different states to try to sell his recipe. He told the restaurant owners that he had a mouth-watering chicken recipe he offered the recipe to them for free, just asking for a small percentage on the items sold. Sounds like a good deal, right? Unfortunately, not to most of the restaurants. He heard no over a thousand times. Even after all of those rejections, he didn't give up. He believed his chicken recipe was something special. He got rejected a thousand and nine times before he heard his first yes. With that one success, Colonel Heartland Sanders changed the way Americans eat chicken. Kentucky Fried Chicken, popularly known as KFC, was born. Remember, never give up and always believe in yourself in spite of rejection. 聞き流して リスニングと発音の達人になるには少々コツが必要ですが、この方法で繰り返していくと必ず誰もがびっくりするほどの発音達人になるでしょう。Vivi English では English Gym を運営しています。そこでは毎週このようなリスニングのトレーニングが行われますので、ぜひ下のリンクを 確認してください。何度も繰り返してこの音声を聞いたら絶対発音が綺麗になるし苦労せずに生の英語を理解できるようになります。スタートとして毎週3回繰り返して聞いてみてください。それではまた声でお会いしましょう。